अब जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान में ऐसे 30 से चालीस हजार आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वे आए दिन कश्मीर और अफगानिस्तान में हमले करते हैं उन्होंने यह भी कहा कि उनके देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने आतंकवाद को लेकर दुनिया से सच छिपाए रखा सीमा पार के आतंकवाद को लेकर अब तक जो भारत कहता आ रहा था भारत का यह आरोप था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पैदा करता है उन्हें संरक्षण देता है और फिर वे कश्मीर पर हमले करते हैं उस बात की पुष्टि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कर ली है अपने अमेरिकी दौरे के तीसरे दिन आखिर इमरान खान इतना बड़ा सच कैसे कबूल कर गए अब सवाल इस बात का है कि इस सच के पीछे तथ्य क्या है क्या इमरान खान इतने साफ सुथरे हैं कि उन्होंने आतंकवाद को लेकर आतंकवादियों की पाकिस्तान में मौजूदगी को लेकर अपनी बात स्पष्ट कर दी और आतंकवादियों से मोर्चा भी ले लिया यानी कट्टरपंथी सोच वाले लोगों से मोर्चा ले लिया क्या यह संभव है कि इमरान खान ने इस तरह का बयान किस हिसाब से दिया है इसके पीछे यही बात सामने आती है कि किसी भी न किसी तरह इमरान खान ये चाहते हैं कि अमेरिका का उनके प्रति सहानुभूति का रुख हो जाए अमेरिका उन्हें फिर से मदद कर दे क्योंकि पाकिस्तान इस समय दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की मदद के बगैर पाकिस्तान एक कदम भी नहीं चल पाएगा और यही वजह है कि इमरान खान ने इतना बड़ा सच पहली बार बोला और यही नहीं अपनी पूर्ववर्ती सरकारों पर भी यह आरोप लगा दिया कि उन्होंने इस झूठ को छुपाए रखा हालांकि भारत तो शुरू से ही कहता आ रहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान में पनपता है उसे संरक्षण मिलता है और फिर वे कश्मीर में हमले करते हैं लेकिन क्या इमरान खान के इस बयान के बाद अमेरिका का रुख पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट हो पाएगा यह सबसे बड़ा सवाल है अब जानते हैं इससे जुड़े हुए अन्य तथ्य उल्लेखनीय है कि भारत के साथ ही अफगानिस्तान हमेशा से पाकिस्तान पर अपने यहाँ अफगान तालिबान हक्कानी नेटवर्क जैश मोहम्मद लश्कर तोयबा और अन्य आतंकी संगठनों को सुरक्षित पनाह देने का आरोप लगाते रहे हैं US institute of peace USIP के सामने इमरान ने कहा था कि उनसे पहले खासकर पंद्रह सालों के दौरान सरकारों में आतंकवादियों से लड़ने की मजबूत इच्छा शक्ति नहीं थी उनकी सरकार सत्ता में आने के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई उनकी सरकार ने आतंकी गुटों के मदरसों और संगठनों को अपने नियंत्रण में लिया और वहां प्रशासक नियुक्त किए गए कुल मिलाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से जब मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद पर सवाल पूछा गया तो उनकी असलियत सामने आ गई उन्होंने सवाल का गोलमोल जवाब दिया यूएसआईपी की अध्यक्ष नैन्सी लिंड ने इमरान खान से पूछा कि क्या उनकी सरकार द्वारा गिरफ्तार हाफिज सहित इस बार सलाखों के पीछे रहेगा या फिर पहले की तरह आजाद हो जाएगा इस पर इमरान ने कहा कि पहले तो हम स्वतंत्र न्याय व्यवस्था चाहते हैं और आप मुझसे चाहती हैं कि न्याय प्रणाली में आगे क्या होगा उसकी मैं भविष्यवाणी कर दू यानी यहाँ पर आतंकी हफीज सहित को लेकर जो बयान इमरान ने दिया है वह गोलमोल है इससे स्पष्ट होता है की उसे कानून के भरोसे छोड़ दिया गया है प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते यानी इतने बड़े आतंकवादी के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है इधर अमेरिकी संसद से जुड़े एक संगठन के कार्यक्रम में इमरान ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के बाद भी अमेरिका के साथ रिश्ते इसलिए खराब हो गए क्योंकि हमारे यहाँ की पूर्व की सरकारों ने अमेरिका से सच नहीं बताया पाकिस्तान में हालात यह थे कि आतंकवादियों के खिलाफ हम खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे इमरान खान ने कहा की वह अफगानिस्तान में अठारह साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के तहत तालिबान के साथ मुलाकात करेंगे और उन्हें अफगानिस्तान सरकार के साथ बातचीत करने की खातिर राजी करने का प्रयास करेंगे कुल मिलाकर इमरान खान की स्वीकारोक्ति के बाद बाद दो बातें स्पष्ट हो गई है पहली तो यह है कि अमेरिका में जाकर इमरान पूरी तरह से शरणम गच्छामी हो गए हैं ट्रम्प के आगे उनकी एक भी नहीं चली ट्रम्प ने इस बार उनके साथ जो व्यवहार किया है उसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है कि जिस तरह से मेट्रो में बैठकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जाना पड़ा और अमेरिकी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उन्हें अटेंड करने के लिए नहीं आया इससे यह पता चल गया कि ट्रम्प सरकार आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को क्या समझती है और उन्हें कितनी इज्जत देती है अब यह भी सवाल हमारे सामने है कि इस बेइज्जती के बाद जिस तरह से इमरान खान शरणम गच्छामी हुए हैं और आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने जो स्वीकारोक्ति की